वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितम् जंगो फल चारु भक्षण उमा कपिथजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरमादपङ्कजम् प्रथमे गुरुजी को वंदना और द्वितीय आदि गणेश तृतीय शिमिरो शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश नमो नमो माता पिता के से भया शरीर नमो नमो गुरुदेव की जिन दिया भजन लाल देह लाल हरधर लाल लंगूर वज्रदेव दानो दलहन जय जय जय कपिसूर शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हार लज्जा सबकी राखियो नंदी के असवार चंद्र तपे सूरज तपे उदगण तपे आकाश इन सबसे बढ़कर तप सतियों का सुख जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा स्वाहा स्वधा नमो स्तुते तो विनय करो भूल क्षमा कर दीजियो देख भगत कियो तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव देव उसका इको को ठीक करो ना यार होरोजन मॉनिटर नहीं है क्या पूरा नहीं आ रहा आ रहा है आ रहा है मॉनिटर है सारा कुछ बोलिए श्याम प्यारे की बोलिए लखदातार की आप बैठ ना गुरु जी आएंगे गुरु जी बैठ जाएंगे तब तक आप बैठ जाओ गुरु जी बैठेंगे शुरू <coughs> करें पहले बताओ बात कौन कौन करेगा देखो भीड़ हो गई अच्छी बात है लेकिन नियंत्रित भीड़ होनी चाहिए अगर भीड़ कीर्तन के लिए आप आ भी गए और कीर्तन में आकर भी अगर आप हल्ला गुल्ला करोगे तो फिर आप नहीं आते तो ये अच्छा होता आप आए हो जिसको जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ शांति से कीर्तन करो बाबा के निज दरबार में कीर्तन हो रहा है आसनसोल प्रहलाद रोज रोज समझाना पड़ेगा क्या समझ में नहीं आता कि इतना इको मत दो आसनसोल ने रानीगंज दुर्गापुर बुधबुद बर्धवान मेमारी तिरंगी मोड़ आप लोगों ने सबने इतिहास रच दिया प्रेमियों आज तो ऐसा लग रहा था कि रिंगस से खाटू की कोई पदयात्रा रिंगस से खाटू का रेला चल रहा है हालांकि मैं तो एक इंच भी दाया बाया नहीं हुआ लेकिन लोग आगे आगे बोल रहे थे कि अभी एक किलोमीटर आगे बाबा की सवारी एक किलोमीटर पीछे थी और एक किलोमीटर आगे तक बाबा के लोग बाबा के भक्त बाबा के निशान चल रहे थे हमारे पास आपका शुक्रिया अदा करके भी आपकी सेवा भाव को छोटा नहीं करना चाहता है लेकिन ये जो भाव आप लोगों के हैं ये भाव बाबा बनाए रखे बस इतना ही कहूंगा कि इस यात्रा में जो जिस रूप में भी शामिल हुआ बाबा ने उसको देखा है जो जिस रूप में भी इस यात्रा में शामिल हुआ बाबा ने उसको देखा है तो बाबा की कृपा जरूर होगी आज ये मेरा सौभाग्य है कि काफ़ी दिनों के बाद परम आदरणीय श्याम जगत के सिरमौर 20 साल बाद 30 साल बाद हम कह सकेंगे कि बिल्लू जी का आशीर्वाद हम लोगों को मिला हम लोगों ने साक्षात उनको मिला हम देखा उनको आज कोई कहता है श्याम बहादुर जी महाराज के बारे में मातृदत्त जी के महाराज के बारे में मैंने तो आलू सिंह जी महाराज को भी नहीं देखा तो मन में आता कि काश हम उस समय होते बीस साल बाद ये गर्व तो हम कर सकते हैं पच्चीस तीस साल बाद कि हमने ऐसे भक्त को देखा जिन्होंने अपने कलम के माध्यम से बाबा की निस्वार्थ सेवा करी और जिनके भजनों को गाकर न जाने कितने लोगों का बाबा से जुड़ाव हुआ ये कृपा मुझ पर हुई ये गुस्ताखी मैंने की इनके भजनों को गाने की कोशिश की मुझे नहीं मालूम कि मैं उनको अंजाम दे पाया कि नहीं दे पाया लेकिन मेरे दिल में बहुत से भजन ऐसे जो कि अंतरात्मा में रंग गए मैं शुरू वहीं से करूंगा इसलिए शुरू नहीं करूंगा कि बिन्नू जी यहाँ पर बैठे हैं बल्कि इसलिए शुरू करूंगा उस भजन से कि वो भजन डिजर्व करता है और उस भजन को श्याम जगत ने माथे पर लिया सिर पर बिठाया उस भजन को इसलिए इस भजन से शुरुआत करना चाहता हूँ शायद जितने भी श्यामपुरा के दरबार में बैठे हैं सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ ये भजन है इसमें सब मिलकर गाना कौन आ रहे हैं कौन जा रहा है अगर उसको देखने में लगोगे ना तो बाबा भी बगल से निकल जाएगा नहीं आएगा आपके पास बस आप तो ये इंतजार करना कि बाबा कब आपको देख ले और बाबा सिर्फ उसी को देखेगा जो बाबा का भजन करेगा क्यों

लगाया है अच्छा किसको किसको सीने से लगाया किसको किसको पूरे हाथ उठाना पूरे पूरे और मिलकर जोरदार तालियां बजाकर बोलना दिलदार परसेंट आवाज आई जो कुछ हो आज प्रभु बस तेरी मेहरबानी अस्सी परसेंट कह रहे हैं कि अपने नाम हम चला सकते हैं बाबा ऐसा है मैच कर लो उसके बाद कीर्तन शुरू करेंगे देखो इनको चेयर की व्यवस्था करानी है

देखिए हेल्प अब जो कहीं भी जो जहां पर है ना वहीं पर बैठा दो चाहे वो पदयात्री हो चाहे वो नॉर्मल यात्री हो ठीक है レンジャル वो सिर्फ रुपये पैसे की कमाई और बैंक बैलेंस की कमाई समझते हैं उन मूर्खों को नहीं पता कि हमने क्या करना है आपने 100 करोड़ कमाए होंगे 200 करोड़ कमाए होंगे 500 करोड़ कमाए होंगे हजार दो हजार पांच हजार करोड़ कमाए होंगे लेकिन प्रेमियों आपके जाने के बाद आपके बच्चे हो सकता कि आपके फोटो को माला पहनाए और अगरबत्ती दिखाएं लेकिन इस बात की गारंटी नहीं और 100 परसेंट मान लेना कि तीसरी पीढ़ी ऐसा करेगी गारंटी नहीं है लेकिन हमने क्या कमाया पता है हमारी औलाद हमारी औलाद हमें याद करे ना करे इस बात की कोई गारंटी नहीं है लेकिन जो बाबा ने सेवा ले ली जो इनसे भजन लिखवा लिए और जो हमसे भजन गवा लिए वो हमारे बच्चे शायद सुने ना सुने लेकिन श्याम प्रेमी जरूर सुनेंगे बीस साल बाद भी सुनेंगे पचास साल बाद भी सुनेंगे और सौ साल बाद भी सुनेंगे ये हजारों करोड़ से बड़ी कमाई है प्रेमी इसलिए मेरी अरदास है मेरा अधिकार है आप पर ये मेरा अधिकार है और मैं आशा करूंगा कि अभी साठ दिन बाकी है यात्रा के मैं आशा करूंगा बाबा के लिए सबसे पहला भजन अब ये तो बाबा लिखवाएगा आप तो लिखोगे नहीं लेकिन आप मन में करोगे कि हाँ बाबा मुझसे लिखवा क्योंकि मैंने पढ़ा था मुझे बहुत दुख हुआ मैंने सोचा कि जब भैया से सामने मिलूंगा तभी बात करूंगा आज मंदिर में बाबा के मैं इंतजार करूंगा एक ऐसा भजन जो सबसे पहला आप मुझे लिखकर आप दोगे और मैं उसे बाबा के लिए गाऊंगा बोलिए सच्चे दरबार की बाबा से इतना ही कहा प्रभु प्रेम बनाए रखना चरणों से लगाए रखना प्रभु प्रेम जिस दिन आपको लगे कि मैं आपके चरणों के काबिल नहीं कसम श्याम की कसम आपके बाबा एक मिनट एक्स्ट्रा जिंदगी मत देना उसी समय जिंदगी खत्म कर देना क्योंकि वो जिंदगी जिंदगी नहीं जो आपके प्यार के बिना जी जाए वो जिंदगी कभी भी काबिल नहीं तुम्हारी है विश्वास तुम्हारा है तेरा ही भरोसा है तेरा ही सहारा समाधि है कौन कौन चाहता है कि ये दीपक इनकी समाधि से जाए पूरे हाथ से नहीं पल के बढ़िया हो गया तालियां जो बजवा रहा हूँ ना Unfortunately, I was. आएंगे वैसे वैसे लोग तेरा पीछे नहीं छोड़ेंगे माता आइए एक महामंत्र भैया हेलो बारह सौ किलोमीटर बाप बुला रहे हैं तुम ढाई सौ चले जाना वापसी हेल्प हेल्प हेल्प आइए भजन है आलू सिंह जी महाराज भगत जी का सबसे प्रिय भजनों में से एक भजन और हमेशा कहते थे कि ये भजन नहीं है महामंत्र है और मेरी जिंदगी में तो सच बने ये भजन है जिस दिन से ये भजन गाए उस दिन से बाबा ने जिंदगी का मोड़ मोड़ दिया आइए आप भी मिलकर गाइएगा अभी तक जो नहीं गया मत जाना दस मिनट की बात है दस मिनट में कुछ नहीं बिगड़ने वाला बोल सांचे दरबार देखो भाई अलबत्ता तो ट्रेन मिलेगी और ट्रेन छोड़ भी जाए ना तो ऐसा नहीं टेलीफोन कर देना आपके लिए बाबा गाड़ी का अरेंजमेंट करेगा आप गाड़ी से आपकी जिम्मेवारी बाबा की है सब साधन मिलेंगे आपको ठीक है हाँ? नहीं लेकिन क्योंकि आपको भी पता है सब थके हुए हो गए और आज अभी बाबा का तिलक छापा भी होना है आज खाटू में भी बाबा का तिलक छापा हुआ और यहाँ पर भी आज बाबा का तिलक छापा होगा पाँच घंटे छः घंटे कितने लगेंगे पता नहीं फिर सुबह सुबह जल्दी निकलना है इसलिए आगे कल सुबह दर्शन जरूर कीजिएगा नौ बजे सुबह बाबा के आज सावन रूप का दर्शन किया कल तिलक छापे का दर्शन कीजिएगा फिर विदा कीजिएगा बाबा को और एक बात और बताऊँ प्रेमी हर जगह बोलता है हम ये यात्रा सिर्फ थैंक्स करने के लिए है बाबा कि बाबा कला भवन परिवार पर आपने कृपा करी पचास साल तक बच्चों पर मेहर करी हम क्या कर सकते हैं कुछ नहीं कर सकते आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और शुक्रिया अदा करने के लिए पैदल चल रहे हैं रास्ते में जो जो आपको देखेगा वो आपका दीवाना बन जाएगा बस इसी इसी आशा से भी ये कारवा और बढ़ता चला जाएगा एक चीज जरूर कही बाबा साहब जब कलकत्ते से निकला था बाबा इस यात्रा का जितना भी फल हो सबसे ज्यादा जिसको दरकार हो उसको देना आखिर में मुझे देना होगा दिल से कहता हूं बिना किसी डिमांड के यात्रा कर रहे हैं डिमांड क्या करें यार अगले सौ जन्म का अभी दे दिया अगले सौ जन्म का अभी दे दिया अभी इनसे क्या डिमांड करें हम तो बोनस में जी रहे हैं एक नौकर नौकरी करता अपने मालिक के जब दिवाली में दो महीने का बोनस जब मांगता है तो मालिक का चेहरा देख लेना कैसा हो जाता है ये मालिक हम लोगों को ऐसा मिला फिर भी मैं भी नौकरी करता था मैंने की है नौकरी दो सौ रुपए की की फिर तीन सौ की की और नौकरी करते वक्त उस नगर सेठ के जितने ताने सुनने पड़ते थे महसूस करता हूं लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे जगत सेठ मिल गया पता है ये कभी ताने नहीं देता ये कभी ताने नहीं देता वो सेठ तो महीने पूरा होने के पंद्रह दिन बाद भी बड़ी मुश्किल से दो सौ रुपये देता था ये रोज बोलता है नेक नौकरी ले ले नौकरी देंगे नौकरी देंगे बस प्रेमियों जो करे यंग सीधा बैठ जाए पैर में दर्द रोज सुबह सिर्फ इतना कह दिया करो बाबा तू मेरा और मैं बिंदु जी का भजन भी है मैं हूँ तुम्हारा तुम हो तुम सा प्यारा कोई तुम सा प्यारा कोई है तुम हो समुद्र तुम हो समुंदर मैं बूंद तेरी कोई नहीं थे मेरी सात पीढ़ियों में कोई नहीं जानता था कि खाटू का है और खाटू वाला कौन है अपने जिस दिन से हाथ पकड़ा पकड़ाना हर रिश्ता भूल गया हर रिश्ता भूल गया अपनी कोशिश जरूर करता हूं कि मैं अपना फर्ज निभा दू लेकिन आज अब किसी से नहीं है कि कोई मेरा मेरे काम आएगा क्योंकि रात को तीन बजे भी अगर कोई काम आया तो तू आया और दिन में बारह बजे भी कोई काम आया तो तू आया जिसको भगत जी महामंत्र कहते थे